同一个挚爱嘅亲人谈论佢生命最后嘅阶段，并不是一件容易嘅事。涉及到呢一种事情嘅每一个家庭，都会经历一段特殊嘅过程。呢个过程系无法与其他任何事情去比较嘅。然而，每一个家庭都会面临着这些挑战。呢一个节目将会播放一些每一个人生命中都会有可能发生嘅事件例子。 我希望能够让你思考喺你家庭里边有可能发生嘅事，并且希望帮助你哋如何去进行交谈。